どうも、 下がってますね。から、ちょっと戻してます。 グ目線でトレードしていこうかなと思います。

Thank you. Thank you. Thank you.

Thank

これでいけたかなテスト。お。いけた。

Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you.

Más de los

よみちゃんもなんか今日設定がうまくいかず、